Dios. Esto se llama llanto infinito. Te lo alejamos para que se que no hay más até agora. Né? Ya no responde. No. ¿eh? No el Era la X, No quiere nada. Power it up. Power up, Coffee este momento. Quiero que vea. No. No te Tampoco. <laughs> grabando. ¿Cómo está grabando? Estoy grabando. No, así como ya. <laughs> Por ahora. Es.